ما چگونه ای زین پیش هرچه بود سری بود و گردنی امروز با اعدام و مدارا چگونه ای روحانیان گذشته همه در فقر و از ما چگونه ای از شست و هفت مدام های آن امروز با هزار و پانصد لاله آبان چگونه ای